Halo, berjumpa lagi dengan saya Abum di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya sudah mempunyai beberapa komponen yang saya butuhkan dan di sini oke, okay, saya akan merubah posisi dari tombol mungkin saya berikan di tengah-tengah. Oke, okay, semacam itu. Dan di sini saya mau memberikan hitungan angka 1 ditambah angka 2 saya sudah mempunyai instan name angka 1 dan angka 2 lalu di sini ada hasil oke jika seseorang mengklik hitung maka otomatis angka 1 akan ditambahkan akan dikalkulasi dengan operator yang ada di sini dengan angka 2 dan ditampilkan di hasil oke seperti itu konsepnya dan saya membuat satu layer lagi dan saya namakan AS3 saya menuju ke sini, frame 1, dan window action. Saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di sini, saya memberikan variabel variabel AK 1 dan saya memberikan number titik 2 atau mungkin bisa diberi koma dan AK2 number juga lalu koma juga dan AK 3 titik 2 number juga mungkin seperti ini bisa dan saya memberikan oke okay, saya memberikan satu lagi yaitu tanda dan saya memberikan string oke seperti itu dan saya menambahkan tanda sama dengan saya memberikan hasil dot tag oke dan sekarang jika saya trace saya trace dan saya lihat tanda saya tes, saya akan mendapatkan plus seharusnya. Ah, Oke, okay. saya belum memberikan instant name di sini. Oke, okay, saya memberikan instant name dulu. Oke, okay, saya memberikan tanda. Dan saya kembali ke sini. Hmm, tanda string dan oke bukan tanda Oke, tanda M, tanda matematika mungkin semacam itu. Dan saya memberikan tanda M. Oke, jika saya kontrol test movie, saya akan mempunyai tambah. Harusnya. Oh. Jika saya memberikan value, Oke, okay, saya rasa di combo box tidak keluar dengan bagus dan saya memberikan di properties saya merubah mungkin di sini 200 supaya terlihat nanti di combo boxnya oke okay. terlalu lebar saya memberikan 100 150 Oke, mungkin seperti itu dan test movie. Oke, saya sudah mempunyai semua terlihat. Dan oke, saya mau memberikan di tombol. Saya memberikan instant name hitung. Dan saya menuju ke action script lagi. Window action. Dan di sini saya memberikan di hmm, hitung dot add event listener dan saya memberikan mouse event mouse event titik dua oke okay. dot dan klik lalu saya memberikan penghitungan mungkin semacam itu fungsinya penghitungan dan saya akan memberikan function lalu penghitungan kurung buka kurung tutup tanda semacam ini dan saya berikan di sini dan di penghitungan saya memberikan mau event oke okay, mungkin oke ya, okay, fungsiku mau event dan di sini void oke okay, saya rasa ini titik ah bukan Oke, mungkin seperti ini dan saya coba. Oke, jika saya memberikan tanda di sini, Oke, okay, saya sudah mempunyai dan saya harus memberikan di fungsinya. Oke, okay, jika di atas tidak akan terlihat. Oke, okay, saya sudah mempunyai tanda. Dan saya akan memberikan if, pernyataan if, jika mendapatkan tambah, maka angka satu akan ditambah dengan angka 2. Jika mendapatkan kali, maka akan ditambahkan akan dikalikan angka 1 dengan angka 2 dan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.